comidinha e dormiu dentro da vasilha. <laughs> dormiu dentro da vasilha de comida. Será que eles estão protegendo para a mamãe deles não comer? E nem o Todd? Que lindo, gente. Que gracinha. Dormiu dentro da vasilha de Assim. a Lara, é o Rex e a Magali dormindo, tenda vazia de comida, gente. encheu a barriguinha de ração.